Ча-ча-ча. Hello, Андрей готов. Делаем сегодня слезняк. Разрежем сосиски. Пусть их мама сварит, сварит, сварит. А то у мамы живот заболит. Ну, а теперь получился у нас завиток. Ну что, улиточки, микроволновочку? Поставили. Ага, ага. Ага, ага. Ту Вот и все. Это была, конечно, гвоздика. Подружку в шарике зовут. Я правильно говорю?